Assalamualaikum. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ini selimut murah-murah banget mm -mm. ya, cek iket yang isya hayo oh. Wah bica pioliang Tak Taso cek meo meo metien 这个倒是。你说一个礼拜一次礼拜五好了没有？对啊，一个礼拜五啊，一个礼拜。对对呀，可以可以看啊。可以，然后去他看。等一下我去回你比较买多一点呢。买多一点没有那个吗？那个没有，那个最便宜的。对呀、啊，非常便宜。啊，很漂亮哎，对。哎，到底。 Bagus-bagus banget siapa yang mau hadiah ini? Udah aku aku beliin loh. Bagus-bagus ya jadi motifnya terus bahannya tuh tebel, tebel banget kan.

lebih tebal lagi sekarang udah mulai musim dingin udah mulai musim dingin guys bagus-bagus banget jadi pengen borong <laughs> jadi pengen borong 这个是有胸垫的，哦，沙发加枕头，它这两把，哦，还有四百九，啊，哦，还有这被套，嗯，这被套，别棒，哎，这沙发，啊，这四件套，想要，中等的，中嘛，被套，合给被套有大件，有是贵。 sampai bingung aku tuh banyak banget motifnya guys Insya Allah ini nanti aku bakalan buat itu ya hadiah giveaway Kang ceke ike wahai oleh Hali Ceke eh, ceke ho ho Ceke ho ma ke ya Oh ceke ya iyang Ceke ceke ke ya Ceke 漂亮啊对 哇，对对对。我我昨天好了没？屋客给送我的朋友。 <laughs> 对啊，对对对。我不吃多，因为那边跟没电，那边的。我这个礼拜五，好啊。我是礼拜五早上。现在跟通电比较好。 对，都是花花的，这批都是花花的。然后这个猫咪的，这个猫咪的，就一个人一个。喵咪。哦，对，漂亮啊哈。好啊，这个也可以，啊。这个一下。还有一个是这个，灰色咖啡色那个。 Sen bu toy mi oluyor? Bunu da bir yer yapıyorlar. <laughs> Doğru. 如果红色多少不一样吗？那个红色，哦，那个小的比较厚的不一样。哦。这个三百九。这个三百九。对，比较好的。对，比较好嘞。tapi tapi bagus bagus juga ya. you. 这个也一样哈，这个跟这个一样，哎，这个有黄色。呃，没有，那个是狗狗。哦，黄色，你说 <laughs> 有狗狗哈。这个好。